Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 26.07.2020. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım. 7 maç analizi. Ayrıca 3 tane kuponumuz var. Şu an ekranda görmüş olduğunuz e, dünkü tahminlerimiz arkadaşlar. Tim Fürbin, Kampfenborg, dakika 11 2-0 maalesef 2 0 da bitti. İki sıfırda bitirdiler arkadaşlar. Yine Trelleborg Dalkurd 1.85'ten 2.5 düz demiştik. Başarılı bir şekilde geldi. Alessund 2.5 geldi. Sion Tum maçı 1-1'de kaldı arkadaşlar. Ve diğer maçlarımız Yeni Malatya maçına karşılıklı gol var demiştik. Maalesef 2 tane direk, 3 tane iptal gelmedi. Olmayınca olmuyor. 6'da 9 yakaladık. %80, %90 bir başarı oranımız var. İnşallah daha da iyileştireceğiz bunu. Bugünkü maçlara geçelim arkadaşlar. bugünkü maçlarımız. Arkadaşlar sizler de kontrol edin. O şekilde oynayın. İlk maçımız Chelsea. Ben bu maça 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. 1.90 oranda. Dileyen maç sonucu 1 alır. Chelsea bugün kaybetmez. Dileyen 2.5 üst. Yalnız benim tercihim 2.5 üstten yana. Şu şekilde de değerlendirebilirsiniz mesela. Chelsea'nin galibiyeti ve 1.5 üst. Yani iki oran pek fazla bir şey ifade etmiyor. Direkt üst oynayın daha iyi. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Verdiğim maçları takip edin nasıl sonuçlanmış? Ne olmuş maçta? İptal var mı? Direkt var mı? Yani onları bir kontrol edin arkadaşlar. İkinci bir maçımız Leicester City Manchester United. Ben bu maça ilk tercihim. Yani ilk tercihim karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum yüksek oran kovalayanlar için maç sonucu 2 önereceğim. Manchester United bugün kaybetmez diye düşünüyorum. Maç üste gider. Manchester United alır. Ya bu tercihlerden birini kupalarınızın birinde değerlendirebilirsiniz veya ikinci tercihi alternatif kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Çünkü e, ateş hattı dediğimiz yerdeler son maç. Biri 62, Leicester City 62 puanda, Manchester United 63 puanda. Kaybettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Manchester United bugün kazanır diye düşünüyorum. 1.95 orandan değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 18.30'da başlayacak. Malmö maçı, Sirius Malmö, Malmö maçı. Yine bu maça ben karşılıklı gol var 1.65 oranda düşünüyorum. Ve Malmö galibiyeti. Yani bu şu demek oluyor. Karşılıklı gol var da olacak. 2.5 üst de olacak. Malmö maçı alacak. Az basıp yüksek oran kovalayanlar için 2 ve 1.5 üstünü deneyebilir arkadaşlar. 1.67 orandan ama çok saçma oranlar açılıyor. Şöyle göstereyim. Manchester City'ye oran açılmamış arkadaşlar. Yani 100 lira basan adam Manchester City kazandığı takdirde 100 lira alacak. O şekilde söyleyeyim size. Ki oynayamazsınız bunu. İşte bizim iddia sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Maalesef insanları sömürüyorlar. Malmö maçında kalmıştık en son. Yani 2 ve 1.5 üstüne adam 1.65 veriyor. 1.67 veriyor. E ben üstte oynasam 1.60 zaten. 7 puan mı veriyorsun Manve'ye? Yazık ya. Vallahi yazık. Neyse ben karşılıklı gol var ve üz düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. İlk kuponumuz 5.97. Leicester City Manchester United arkadaşlar maç sonucu 2. Bodo Glimt Molde maçı maç sonucu 1. Genelde ben taraf bahsi oynamıyorum ama oranlar çok saçma olduğu için arkadaşlar mesela bu maçın üstüne 1.25 vermişler. Yani oynasanız ne oynamasanız ne. Ha, bu maç üst bitecek de taraf bahsi biraz sıkıntı ben Bodo'dan yana kullandım şansımı. İnşallah yanıltmaz. Üçüncü maçımız Akhisar Karagümrük. Biliyorsunuz ilk maç 3-3 bitti. Ve Akhisar'ın mutlak galibiyete ihtiyacı var. Ee, çıkabilmesi için birinci lige. Maç sonucu 1 arkadaşlar 1.80 oranından toplam oranımız 5.97. Aklınıza yatmıyorsa oynamayınız, eklemeyiniz kuponlarınızı. Bir sonraki analiz maçımız Fram Tor maçı. Yine iki buçuk üst düşündüğüm bir maç. Ve karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. Maç üste gidecek arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Star Stabek. Yine 2.5 üst 1.60 oranda ve karşılıklı gol var beklediğim bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum. Olacak ve maç üste gidecek. Diğer konumuza geçelim hemen arkadaşlar. 4.71 oranı var. Chelsea 2.5 üst. Start Stabek maçı 2.5 üst. Akhisar Karagümrük maçı 2.5 üst. Analiz maçımız var arkadaşlar. Hellas Verona Lazio maçı. Yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var düşündüğüm bir maç. İsteyen karşılıklı gol var oynar. İsteyen 2.5 üst. Yani bu maç üste gidecek. İki takımdan da gol bekliyorum. Maç üste gidecek arkadaşlar. Aklınıza yatmıyorsa da oynamayın bu maçı. Hemen son kuponumuzu verelim. 3.09 oranımız var. Basel Lugano maçı. 2.5 üst. Framrey Tor maçı 2.5 üst. Lazio 2.5 üst. Toplam 3.09 oranı var arkadaşlar. Analizin son maçı Akhisar Karagümrük. İlk maç 3-3 bitmişti arkadaşlar bu maçı. Zaten takip edenler, iddia oynayanlar bilir. Bu maçta da karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Yani ilk tercihimiz üst olsun. İkinci tercihimiz karşılıklı gol var. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. Üst verdiğimiz maçlara mesela Akhisar maçına üst verdik. Yani siz taraf bahsini de eklemek isterseniz yani oran arttırmak için şu şekil yapabilirsiniz. Kara gümrüğün kazanmasını ist yani bekliyorsanız maç sonucu 2 ve üstünü oynayabilirsiniz. Yani oran arttırmak için sistem kuponlarında. Ama maç sonucu ya benim tahminime göre Akhisar alır, 2.5 üst biter maç, 2.55'ten değerlendirilir. Bu bütün maçlar için geçerli arkadaşlar. Leicester City Manchester United maçı mesela. Ben bazı kuponlarımda 2 ve 1.5 üstünü alacağım. 2 ve 2.5 üstünü alacağım 2.80 oranda. Yani oran arttırmak için oran arttırmak adına bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum.